水不试，不知深浅；人不交，不知好坏。时间是个好东西，验证了人心，见证了人性。说得好，不如做得好。我总是担心身边会失去谁，可我却忘了问，又有谁会害怕失去我？人生努力了，珍惜了，问心无愧就好。 虽然我不完美，但我很真实。短期交往看脾气，长期交往看德行，一生交往看人品。不要存侥幸心理，虚伪永远换不来真心。有时候看错人不是因为瞎，而是因为善良；有时候帮错人不是因为蠢，而是因为。 把感情看得太重，有时候忍下，不是因为没理，而是不愿去争了。最近很流行的一段话：如果我用你待我的方式来待你，恐怕你早已离去。这句话适合任何关系。凡事换个角度，假如你是我，未必能有我大度。 男人是条狼，选对了保护你，选错了折磨你；女人是条蛇，选对了缠着你，选错了毒死你。朋友是条路，选对了帮着你，选错了绕死你。真诚的人走着走着就走进了心里，虚伪的人走着走着就淡出了视线。 什么是朋友？风光无限好时，吃喝玩乐的都是酒肉朋友；一穷二白时，鼎力相助的才是患难之交。什么是朋友？说了不做的，都是虚情假意的鬼；做了不说的，才是真心实意的给。所以说，事不出，不知水近水远；人不品。 不知谁浓谁淡，力不尽；不知谁聚谁散，人不穷；不知谁冷谁暖，水不试，不知哪深哪浅，人不交，不知谁好谁坏。